Como é que vai, saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui para melhorar. Os orígens de la, del festival eh, remunten ja fa uns quants anys en una furgoneta tornant d'un bolo un grup de músics de Mollallo Riff, eh, un d'ells, eh, Álvaro Barbero, que malauradament doncs, ens va abandonar, va, va morir en un, en un accident de trànsit, doncs va llançar la idea de muntar a Cornellà un festival de jazz. Un altre membre del grup va pensar de combinar-ho amb la cervesa artesana. El Jazz Ambient és una, és una organització assembleària, voluntària de ciutadans i ciutadanes de, de Cornellà Eh, és un festival que, que compta amb una subvenció de l'Ajuntament, però que no, no és prou. Aleshores necessitem altres ingressos. La principal font d'ingressos és la venda de gots. bo, per exemple, d'aquest festival, sobretot és el tema de que no és només una fira de cervesa, eh, sobretot també és un festival de jazz. No? S'han juntat dues coses en, en una, però que són les dues coses al mateix temps. la gent sobretot es sorprèn pels gustos. O sigui, la gent està acostumada molt al gust de les cerveses industrials i el fet de que en realitat hi ha molt poca diferència en els gustos entre marques i nosaltres sí que fem molt, molt li posem molt accent amb el, amb el gust de la cervesa i en que les cerveses doncs, tinguin un gust molt marcat. Un dels objectius fonamentals del, del Jazz en és difondre, donar a conèixer el jazz. El que volem és que les escoles de música de la ciutat comencin a programar, comencin a introduir el jazz en les seves classes. Fruit d'això, tenim un espai al festival, que és el Corne Jazz, i els alumnes doncs, pugen a l'escenari per poder, per poder interpretar estàndards de jazz. bueno, me acuerdo que cuando nos propusieron de venir al primer año al Jazz and Beer de Cornellá, pues muy contentos porque nos gustó mucho el que se mezclara una música tan bonita como el jazz con la cerveza artesana que nosotros producimos. aquí a Cornellà bueno, sempre es fa un ambient fenomenal, eh, la música és espectacular, sempre porten uns grups que agraden molt, hi ha gent tot el dia, no és la típica fira que es queda morta a la tarda, són gent molt maca i l'ambient general és encantat. Home, pues, l'ambient és fenomenal, l'any passat ens ho vam passar divinament i i clar, hem de, amb els companys de Cornèlia hi ha una petita amistat i, i sempre que ens convidin doncs nosaltres estarem aquí al peu del canó. Bueno, és el segon any que venim, és una fira que on ve bastanta gent, on marida molt bé la música del jazz amb, amb la cervesa artesana i crec que és una bona iniciativa de, del poble de Cornellà i que tingui aquesta fira. And the angels ask me to recall the thrill of them all Then I shall tell them I remember you If they could ask, then I shall tell them I remember